the brain, no track in the cane like Billy Billy Section mate à nos y'en a innové Style nous gare de tous côtés et n'a bien vieillé. Hey, hey, pas un informe, mais qui bague cash Que ce soit le sexy ou méchandasse Que ce soit le sexy ou méchandasse Fais du cachet, couture, fais du cachet, dormir Masta Nap bien vire n'a nap bien vire Hey, hey, hey, hey Vlou mwen fèk de kachte Zip mwen fèk de kachte Sot mwen fèk de kachte Cheks mwen fèk de kachte Tim mwen fèk de kachte Nap bien vire n'a bien passé. Gucci Prada told me I'm my face class Gucci Prada told me I'm my face class Get money, get, get plaisir Crazy Biggie, Crazy Lady, Baby Gucci, Baby Biggie, Baby le beauté. Fait des N'a pas bien viré, n'a pas innové. Chaque jeune met une nouveauté, n'a pas innové. Style nous gars et tout côté, et n'a bien viré. Hey, hey, pas vie femme, mais qui bague cash. Que ce soit le sexy ou merchandise, que ce soit le sexy ou merchandise. Fais du cachet, Gucci, yo, fait du cachet. Tommy, yo, fait du cachet. Prada, yo, fait du cachet. Louis Vuitton, yo. Yo m dekache li fi tou nou boute Yo m dekache, ey, ey Yo m dekache, ey, ey Yo m dekache tout sa nou genyen Fek fek dekache tout dal komak Yo m dekache tout dal komak Yo m dekache, yo m dekache, ey Fale de swag, posita la Fale de drop, blame ke la Fale de whip La pale de misik pa djikou la Le mri fon kote m bagi x La jen apan j prefer m bagi x Tou gen avan myo se bes Medan mwen yo reme krey Pa ekone pou san vire Post travay di pou bien vire Pradato mi se yo m drive m chaje Mani se yo m achete Pa kote sou moun kote sou la jen Pou bien vire fok gen la jen Tou gen avan myo gebo jen Pito ri daye olye mri devan Ok ok D'un coup, y'on fuit toute femme démagée. Femme qui l'a descendu, la c'est on cassé. Hein, si m't'es facile, toute femme t'a bien aimé, Même sous gay l'argent, pas facile pour gay Pas facile pour gay aime. J'aime une nouveauté, y'en a innové. Style nous gars de tous côtés, a bien vieillé. Hey, hey, pas vie informe, femme qui bague cash. Que ce soit le sexy ou merchandise. Que ce soit le sexy ou merchandise. Faites du cachet, couture, faites du cachet. yo, faites du cachet. Pas d'ailleurs, fais du cachet. cash, Louis Vuitton, yo 20 cash, uh, ooh, uh, ooh, uh. ooh Yeah, yeah, yeah No, no, no Oh my God, damn 20 cash, ooh, ooh, ooh Yeah, yeah, yeah No, no, no, no, no Oh my God, damn You don't know what we talk about I'm JC Magical fact, take a step Billy Billy Elsa on Studio.